баспасының 11 наурыздағы саны мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бірқатар қабылдауымен басталып, қоғамдағы өзекті жаңалықтармен толыға түсті. Газеттің алғы бетінде өңірлердегі эпидемиялық ахуалдың жай-күйі сөз болды. Бұл туралы газет тілшісі Орынбек Өтемұраттың індет еліргесін сөге алмайды мақаласынан таныса аласыздар. Қазір елдің демографиялық саясаты екі түрлі көзқарас қыспағында гендерлік құқын жаттап алған кейбір келіншектер бала туса үкімет не береді деген сауалға жауап іздейтіні қалыпты құбылысқа айналып келе жатыр ертеректе бала тууға бейіл болып келетін замандастарымыз дүниеге келмеген баласының ертеңгі болашағына алаңдайтыны байқалып қалды себебі мектеп жанындағы үйірмелердің бәрі ақылы ал балаларға берілетін жәрдемақы бір баланың аяқ киіміне де жетпейді өзектілігін жоймаған осы мәселе жайлы кеңірек білігіңіз келсе аймақтағы тілшіміз гүлбаршын қызының кеделік факторы бала дамуына кері әсер ете ме мақаласынан зерделей аласыздар мәдени мұра бағдарламасын жүзеге асыру жылдарында ауқымды жұмыстар атқарылып еліміздің жүзден аса тарихи мәдени маңызы зор ескерткіштеріне ғылыми реставрациялау жұмыстары жүргізілді осы мәселе төңірегінде газет мұхтар күмісбек елдік пен ерлік кесі мақаласында тарқатып берді Басылының талап пен тәртіп айдарындағы жетім курсанттың жазығы не атты мақалады, кезінде жетім қалып балалар үйінде тәрбиеленген жастардың бүгінде ел дамуына айтырлықтай үлес қосып жатқандығы туралы айтылады жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстанның 11 наурыздағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер